Il est le Dieu qui nous a choisis. La Bible dit que ce n'est pas vous qui m'avez appelé, mais c'est moi qui vous ai appelé. Et je vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez de fruits et que vos fruits demeurent. Et nous voulons, en réponse à ce choix de Dieu, dire à Dieu, Naponi Seyo. Puisque lui nous a choisis, nous avons décidé aussi de le choisir et nous voulons exprimer cela par cette mélodie Nous avons ces mélodies dans nos recueils que nous avons entre nos mains. Senhor. Et C'est Le nom que doit confesser toute monde